E agora a gente vai pra festa, vai? Vai, Vai! A gente vai fazer o que agora? A festa de... Tefi! Não, a festa de Tefi, vai! Tá vai, vamos cantar o parabéns! Tef! É hora, é hora. Vai, Malu. Ratim, bum, tefinha, tefinha. Vai. Vai. vendo, Tef? É Tef, é Tef. Tu quer soprar de novo? É acender aí, Elô. Pra ela soprar de novo. Calma, deixa acender. Não, tá bom, já foi. Eita, tu vai tirar o primeiro pedaço, é Malu? É o primeiro pedaço de Pega lá o coisa. Pega lá, Elô. A faca pra cortar. Eu, eu, Deixa eu o primeiro pedaço. Vai, corta aqui. Corta aí, corta. De quem é o primeiro pedaço? É. Teu é? Não, é meu. É meu. É Eba. Eita! E tu vai querer quantos brigadeiros? Não, isso dá mesmo. Quantos brigadeiros? Ela vai pegar um. Mais um. Não, <laughs> tá bom. Tá bom. Tá, tá ótimo desse jeito. Mostra aqui. Fala aqui, fala pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. eu agora tu vai comer o bolo de Tef. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo.